Mm. Okej. Okay. Hej. Eh, jag kommer på en låt till som funkar bra på gitarr. Eh, den går i G-dur och E-moll. Och jag har ju D-bas. Så jag har ju inte någon bra E-moll-ackord utan jag får lov att ta det så. Men G-dur tar jag så och se vad man som de brukar. Desus med en bra baston om det skulle behövas. Så att um, G, A, B-moll, C-dur och D-dur och E-moll och Fis-moll minus 5 men det är ju inte aktuellt utan det blir ju då någon slags D7. Okej, okay. Eh, det här är alltså en eh, låt då från Jämtland. Eh, efter en spelman som hette Per Danielsson. Och när han levde vet jag inte. Jag har lärt mig den av Kjell-Erik Eriksson. Fiolspelaren i folkrockgruppen Hoven Droven. Han startade, Kjell-Erik startade då någonstans i mitten på 90-talet. Eh, eller första halvan av 90-talet. En folkrockgrupp som byggde på hans jämt låtspel. Och som med elgitarr och trummor och bas och taggtrådsgitarr och trummor kallar han kompet. Men den här lärde han ut innan han startade den gruppen. Sen spelar de in det, så det finns en, en version med Hoven-droven, jättefin med fina improvisationer. Eh, för han hade, han, då hade han blås med, han hade, eh, vad var det? En sopransax och en trumpet tror jag Eh, men den här låten som han lärde mig då är väldigt vacker, meditativ nästan. Jag spelar den en gång så ska jag visa hur jag gör sen med ackorden och så. Uh. Någonting åt det hållet. Va? Och eh, vad gör jag då? Jo, det är e-moll först. E5. D5. Och så tre oler. är första reprisen. Andra reprisen D och G. E. 7. D5. D7. Lös det bara. Och eh, om det här är G med D eller D-sus, det vet jag inte. Nu vart det nog D-sus. G med B. A-moll. Nej, C. D7, D7 FIS, OG. Jag tar det en gång sakta utan att prata ackord. vad den tycker jag. Bara som omväxling, C och A något sånt. Och eh, jag ska försöka att spela in den på fiol också. För det här att jag lägger gitarrlåtar på samma kanal som mina fiollåtar. Det är bara för att jag vet inte hur man gör en ny kanal. Jag har glömt hur man gjort det. Gott nytt år! Eller god fortsättning eller ja,